आपके लिए एक सवाल है who is the greatest Indian of independent India Mahatma Gandhi Subhash Chandra Bose Jawaharlal Nehru या सरदार पटेल एक्चुअली इनमें से कोई भी नहीं द ग्रेटेस्ट इंडियन कोई और है जिसके बारे में जानकर आपका चौकना पक्का है तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको भी लगता है की द ग्रेटेस्ट इंडियन दुनिया की सबसे मोटी किताब लिखने वाला ये इंसान है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए वैसे तो इन पर्सनैलिटीज ने भारत को भारत बनाने में जो योगदान किया है उसकी तुलना नहीं की जा सकती बट फिर भी साल 2012 में आउटलुक मैगजीन ने सी एन आईबीएन और द हिस्ट्री चैनल के साथ मिलकर एक पॉल कंडक्ट किया द ग्रेटेस्ट इंडियन नाम के इस पॉल में सिर्फ आजादी के बाद के लोगों का नाम डाला गया पॉल के ऑर्गेनाइजर्स ने टॉप टेन नॉमिनी के लिस्ट से महात्मा गांधी का नाम हटा दिया उनका कहना था कि इंडिया के प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में महात्मा गांधी डोमिनेटेड है अगर महात्मा गांधी को नॉमिनी के लिस्ट में इंक्लूड कर लिया तो किसी और का ये पॉल जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा महात्मा गांधी का नाम डालने की वजह से इस पॉल का कॉम्पिटिशन खत्म हो जाएगा इस पॉल में हंड्रेड हंड्रेड ग्रेट इंडियंस के नाम को प्रेजेंट किया गया जिसको 28 सदस्यों वाली ज्यूरी ने तैयार किया था इस 28 सदस्यों वाली ज्यूरी में चेतन भगत शर्मिला टैगोर शशि थरूर अरुण जेटली और राजकुमार ईरानी जैसे कई और बड़े नाम शामिल थे शुरू में सौ लोगों के लिस्ट में से पचास नॉमिनी को चुना गया और फिर पचास में से टॉप टेन नॉमिनी का सिलेक्शन हुआ इन सिलेक्शन के लिए ज्यूरी का वोट लिया गया ऑनलाइन पोल कंडक्ट किया गया और मार्केट सर्वे भी हुआ और फाइनली ग्यारह अगस्त दो को एक ऐसे भारतीय को द ग्रेटेस्ट इंडियन के रूप में चुना गया जो सच में इस रिकॉग्निशन को डिजर्व करते हैं most most learned politician in Indian history doctor B R Ambedkar को द ग्रेटेस्ट इंडियन के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया बट आपको क्या लगता है कि अम्बेडकर सर सच में इस रिकॉग्निशन के लायक थे चलिए मैं आपको बताता हूँ मध्य प्रदेश के छोटे से गाँव में जन्मे इस लड़के ने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ऐसी बी किया कोलम्बिया यूनिवर्सिटी ऐसी एम ए और एल किया लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ऐसी एम और डी किया and became first Indian to get doctorate degree in economics from abroad अगर आप अम्बेडकर सर के काबिलियत से बिल्कुल भी परिचित नहीं है तो बस इतना जान लीजिए कि अमेरिका के जिस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की थी उसी यूनिवर्सिटी में आज उनकी ऑटोबायोग्राफी टेक्स्ट बुक के रूप में पढ़ाई जाती है कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 2004 में दुनिया के टॉप 100 विद्वानों की सूची बनाई और उसमें पहला नाम एक भारतीय का था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का था ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी ने the makers of the universe नाम का एक सर्वे किया और पिछले दस हजार सालों में दुनिया के टॉप हंड्रेड वुमेनिस्ट की सूची बनाई और इसमें भी चौथा नाम एक भारतीय का था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का था अम्बेडकर सर सिक्सटी सब्जेक्ट्स में मास्टर थे I mean sixty subjects at least ये काम काम एक नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता और इतना ही नहीं लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आठ सालों का कोर्स दो साल तीन महीने में कम्प्लीट किया था अम्बेडकर सर के बारे में एक बात बहुत कम लोगों को पता है की उनका ओरिजिनल सर नेम अम्बेडकर नहीं बल्कि अम्बावादेकर था छोटा अम्बावादेकर पढ़ाई में इतना अव्वल और टीचर के इतने प्रिय थे की उनके टीचर महादेव अम्बेडकर ने स्कूल रिकॉर्ड में उनको अपना सरनेम दे दिया और उनका नाम भीमराव अम्बेडकर हो गया एक असली लीडर की पहचान इसी से होती है कि वो कितना आगे की सोचता है और लोगों की समस्याओं को कितने अच्छे से समझता है साल 2000 में बिहार को काटकर झारखंड बना और मध्य प्रदेश को काटकर छत्तीसगढ़ और इस बात की जरूरत अम्बेडकर सर को विभाजन से 45 साल पहले ही समझ आ गई थी और अपने एक बुक में सजेस्ट कर चुके थे अगर आप भी nine to five routine job करते हैं तो आपको अम्बेडकर सर को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि अम्बेडकर सर ने नाइनटीन फोर्टी में वर्किंग आवर्स को बारह घंटे ऐसी घटाकर आठ घंटे किया था भारत को भारत बनाने में अम्बेडकर सर के कंट्रीब्यूशन गिनने बैठ जाऊँ तो घंटों बीत जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में योगदान हो आरबीआई के स्टेब्लिशमेंट में योगदान हो या फिर समाज ऐसी अनटचेबिलिटी खत्म करने के लिए उनका युद्ध जिसके बिना भारत आज भारत नहीं होता अम्बेडकर सर के बारे में और आपको क्या बताऊँ जो दुनिया नहीं जानती अम्बेडकर सर की भूख कभी मिटती नहीं थी किताबों की भूख और नॉलेज गेन करने की भूख जब कभी भी विदेश जाते थे हजारों सेकंड हैंड बुक साथ लाते थे उनके पर्सनल लाइब्रेरी में पचास हजार ऐसी भी अधिक किताबें थी वो भी एक समय था जब अम्बेडकर सर पढ़ाई छोड़कर एक ऑर्डिनरी मिल में काम करना चाहते थे बट डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था शायद अम्बेडकर सर को ये पहले ही पता चल गया था की भारत को उनकी जरूरत है समाज के पिछड़े तबके को उनकी की जरूरत है वरना जिस बच्चे को स्कूल के नल पर पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी उसके लिए उस ऊंचाई तक पहुंचना कितना कठिन होगा ये आप अच्छे से समझ सकते हैं बट हौसला तो अम्बेडकर सर के सोच में थी सोच ने उनकी आदतें बनाई और आदतों ने उन्हें और तब जाकर भारत को एक ऐसा पुत्र मिला जिसने नए भारत की नींव रखी और हमारे लिए एक सुनहरा भविष्य छोड़ गया ऐसी स्टोरीज को ज्यादातर लोग शेयर नहीं करते क्योंकि इसमें कोई इंटरटेनमेंट नहीं है पर अगर आपको लगता है की अम्बेडकर सर की इस स्टोरी ने आपको इंस्पायर किया है आपको कुछ सिखाया है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि भारत को जिसने भारत बनाया उसकी ये स्टोरी भारत के लोगों तक पहुँच सके और हमेशा की तरह ऐसी ही स्टोरीज आगे भी आपके साथ शेयर करता रहूंगा क्योंकि ऐसी स्टोरीज एटलीस्ट मैं तो इग्नोर नहीं कर सकता अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें सपोर्ट सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करने के लिए नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा